În seara asta sunt uh, lângă Biserica Sfântul Antonie cel Mare și vreau să-ți vorbesc despre a te spovedi. Pentru mine înseamnă <clears throat> a te elibera de suferință sau a deschide o rană și a o curăța. Uh, în medicina germanică se spune că atunci când ai un șoc emoțional e foarte bine să-l uh, spovedești cuiva, să-l spui cuiva, pentru sănătatea ta trupească, fizică, mentală și așa mai departe, sufletească. Și a te spovedi pentru mine mai înseamnă și teatru. Uh, actoria, dacă nu e spovedanie, pentru mine nu e nimic. Chiar dacă e o spovedanie comică sau dramatică. Mie îmi place foarte mult să o practic meseria asta ca pe o spovedanie. Pentru tine ce înseamnă a te spovedi? Ceau!